Dame i gospodo, sanjao sam ovaj trenutak, sanjao sam ovaj dan i čast mi je što sam pozvan zagovoriti o ovom pitanju. Ja vjerujem da mnogi mediji ili predstavnici medija ili mnoge strane ambasade misle, odnosno nadaju se da ono što govori Ivan Pernar nije ono što mislite i vi, da to nije ono što misli Živi zid. Međutim, na njihovu žalost, moja uloga je predstavljati vaše mišljenje a ne njihovo. Moja uloga je boriti se za svoj narod i svoju državu, a ne da se naši građani moraju boriti u stranim zemljama za strane interese. Nama su govorili da ćemo biti kao Švicarska, 90. HDZ-ovci, svi znamo to. Među, međutim, u Švicarskoj, švicarski vojnici nisu u Afganistanu, nego su u Švicarskoj. U Švicarskoj nemaju valutnu klauzulu u kunama, nego imaju su u svojoj valuti. A nama su rekli živjet ćete kao Švicarska pa ćete imati u švicarskim francima kredite. Mi to nećemo, dame i gospodo. Mi, mi hoćemo biti kao Švicarska. U Švicarskoj vinjeta godišnja na svim autocestama je 40 eura godišnja. Vi za 40 eura ne možete od Zagreba do Dubrovnika i nazad. To nije Švicarska. Dame i gospodo, izlazak iz Europske unije je sine qua non, uvjet bez kojeg se ne može biti slobodan. Ne može nama Europska unija govoriti ne možete vi mijenjati zakon o Narodnoj banci. Ne možete vi smijeniti guvernera. Ne možete vi mijenjati monetarnu politiku. Valutna klauzula mora ostati. Ko su oni da nam to govore? ako oni traže sluge, u živom zidu i neće naći. Morat će ih tražiti negdje drugdje. Danas živimo u jednom multipolarnom svijetu u kojem se ne vrti sve oko onoga čovjeka koji se odnosi jako ponižavajuće prema ženama, zove se Donald Trump. <laughs> Mi želimo da Hrvatska surađuje sa brzo rastućim zemljama, to su BRICS-a, to su Kina, Rusija, Indija, Brazil i Južna Afrika. Dame i gospodo, Dame i gospodo, dame i gospodo, mi želimo slobodno društvo, ne želimo društvo upravljano izvana. Ne želimo voditi sankcije od kojih imamo štetu, ako je naši trenutni političari koji su na vlasti, po, na vlasti ih poslušno izvršavaju. I vjerovali li ne, mi smo dosad na vojnu misiju u Afganistanu potrošili 2 milijarde kuna, tamo učinili nismo ništa, a u isto vrijeme se govori ljudima da nema novaca za e, veće mirovine, da nema za nabavu CT uređaja, da nema, da nema, da nema za lijekove. Da nema za lijekove. A ima se 3 milijarde kuna za vojne avione koji nam ne trebaju. Nama, dame i gospodo, trebaju CT uređaji. CT uređaji, a ne kante stare 30 godina. To je politika živog zida. Mi želimo da se hrvatska vojska povuče, kao što smo rekli, iz stranih misija i želimo izaći iz NATO pakta. Vi svi znate, nitko od vas nije naivan. Svi ste svjesni toga tko je stvorio ove izbjegličke krize i tko stvara krize i ratove. Svi znate tko je izvršio invaziju na Ira, Irak pod lažima da ima oružje za kemijsko uništenje, nije imalo nikakvo oružje za kemijsko uništenje. To su bile američke laži. I zato je tamo došlo do pojave terorizma i razvaljivanja cijele zemlje. Ista stvar je bila i u Libiji. Hrvatska je kao članica NATO-a podržala, odnosno sudjelovala u invaziju na Libiju. I danas je tamo golema izbilička kriza, Libijci žive katastrofalno. To je rezultat hrvatske sluganske politike, nažalost, među ostalim. I još jedna stvar, ima ih puno koji vam govore sa zapada lekcije o ljudskim pravima i demokraciji. Pa ja pozivam sve te e, ljubitelje demokracije iz Europske unije da pogledaju malo što se u Gazi događa, gdje se nenauružane prosvjednike ubija i svi šute o tome. Ne može hrvatski plin se prodavati talijanima po četiri puta jeftinijoj cijeni nego ga mi uvozimo od Rusa. Pa nismo mentalno retardirani. Neko je napravio štetan ugovor, neko je napravio posao na našu štetu. To tako ne može. Hrvatska mora zaštititi svoj riblji fond, bit će bolje i ribama, <laughs> bit će bolje i nama ljudima. Dosta je bilo eksploatacije naše zemlje. Hrvatska diplomacija Sjećam se kad sam govorio premijeru Plenkoviću, rekao sam mu, gospodine Plenković, nemam problema s tim da vi idete u Donbas da tražite rješenje tamo krize u istočnoj Ukrajini, ali dajte prvo riješite problem beskušnika tu u Zagrebu i prosjaka. Ali njega to ne zanima. Zašto? Zato jer je on jedan običan demagog i politikant. On je neozbiljan čovjek koji se ne bavi problemima u našoj zemlji. Još jedna stvar, diplomacija mora biti podređena gospodarskim interesima Hrvatske države i, ljudi koji ovdje žive. Ne može diplomacija ići protivno interesima našeg gospodarstva. To što hrvatska politika radi, što uvodi sankcije, od kojih nemamo mi korist nikakvu, imamo samo štetu, i što podržava eksploataciju naše zemlje i našeg društva, to je politika koja jedino Živi zid želi stati na kraj. Nema druge političke stranke. Zato jer druge političke stranke nemaju hrabrosti. Nemaju hrabrosti. Oni se boje. Meni su znali često puta reći u saboru, joj Pernar, pa ne bi tako trebao govoriti. Kaže, pa što će oni misliti o tebi? Zamislite, njima nije bitno što vi mislite nego što će misliti u stranim ambasadama o vama. To je, to je politika koju ćemo stati na kraj. Hvala vam. Hvala. Nevjerojatno, ali istinito da zemlja koja živi na